A meri, Dis Dimmi, cherche une Iesha pour tourner un film. Puis je peux plus avoir. Qu'est-ce que ce film Oh, c'est la histoire d'un prêtre et de trois dons. Les dons, il est à compter à la messe. Et non, il le prêtre qui est à compter à la messe. Et les dons, qu'est-ce à fait Les dons, la d'Assucciam, Montra qui est à compter à la messa. Allo, à meri. Aide-moi, le PG. Je cherche une dona. Eh, Che posso fare io? E non è mica una, una parenta boy, una sorella, una viola, una cugina. No, no, no, no, no, non ci so come in famiglia, oh. Eh, anche una goffa, mi fotto, mi, mi ci vuole che sia, mi piace. Allo, a Maria. E? Era partito che di provare i sandali chaussette. Ah, e allora? Eh beh, mi sono messa a parlare di mano e a mangiare salsicci. Vi è piaciuto? Bof. Ma poussie ma tu me porterai des mémoires. Les cousins, ils m'ont dit, mais ça, c'est chaud.